लेते हम मगर है खुशी to keep us alive. Cannot come, तेरे बिन ना रहा कभी तेरे न लेंगे दम तेरे ना रह सकूंगा तुझे कितना चाहे और हवा में लगे हैं आया जी बलिया Ooh. किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे